première séance de dédicace jamais faite dans un roller coaster. <laughs> s'il vous plaît parce que c'est vraiment pas ça.